Hey, uh, eh, raad welke stad ik woon? Een van de vier grootste steden van Eindhoven. Of je bedoelt, oh kut, dat <laughs> Nederland ook Ja, maar ik heb er gewoon niet eens één. Een. Oh my god, ik hit hem! Hit, hit voor fucking 85! Wat de fuck zijn hier? Hoe dan? Ja, ik loop de hele tijd mee met team gaat fout. Loop ik een keer niet mee met team gaat het ook fout. Oh, okay. <laughs> Why did you kill me, man? Because you didn't drop me, faggot. Oh wow, there's a guy in there. There's a guy in there. Ja, maar Jezus. Ja, maar Jezus. Ja, maar fucking Jezus. Die timing. Jezus heeft er niks mee te maken, anders. Nou Jawel. Het is allemaal zijn schuld. Ja, maar godverdomme. Toch, letterlijk in de film, Two of Dance. 2 Ja, maar... Wat willen ze van me? Kut, het schot bij een paarse kop. Tjus. Je Sorry. teammate. <laughs> Wat een mongol. Wow. What? What? No. <laughs> You're aim hacking, bro. You're hacking. Just do it again, do it again. Ja, weer! Een headshot, ja. Door de smoke. Library. Oeh, hij liep recht me spray Nice. Iemand knifed hem. Wow. En nu heeft hij een ban. Waarom moet iedereen me knifen? Oh, hopelijk ben ik niet geduurd. One means low. MLG 360 Nostro. Slash B. Yeah, it's B. Fuck them. Sorry, sorry. Ты ебанутый, блядь, сука, ты не слышал диплентили, ебаное ты говно, блядь, выйди из а, этой игры нахуй, блядь.